Astăzi este despre a modela. N-am vrut să mă mai uit în Dex pentru că mi este clar. Ehm, m-a inspirat un afiș imens din centru. Astăzi, la o universitate, se făcea reclamă și spunea ehm, ai grijă pe cine lași să te modeleze pentru că tu poți fi propriul tău creator. E foarte, foarte, foarte tare. Și mi-am adus aminte, bineînțeles, indiferent cu cine ești, într-o relație de cuplu, într-o relație de prietenie, într-o relație la televizor, adică tu stai cu telecomanda și ești în relație cu cei de la televizor, uh, indiferent că asculți o anumită muzică, că ai un anumit job, ești salvamar sau ești uh, paznic undeva, toate lucrurile astea ne modelează. Și cred că e super să fim foarte atenți cine ne modelează și pe cine lăsăm noi să ne modeleze. Chao.